ojo nganggep walasan sandiwara ojo nganggep son memangan pelaka apu ori konong isun sing percaya boleh sun riko tinggal non parih manggung ring dodo kue nono ngerti para salah sunyang riko ikhlas iso nerimo jujur risot sing sanggup no kadung sa yo paita es un rosa mas yo parih mango ring dodo kue no no ngerti para cala sunyang riko ikhlas iso nerimo jujur ison Seng sanggup ngelilakno kadung saat curi reason. nong pikiran iso nong pikiran